i vaig néixer aquí i, i clar, mon pare també ja hi feia feina, és igual que fer tot l'any del mateix i com, com si fos una fàbrica. Si ho faig és perquè m'agrada. Ser de gent que ha intentat posar en marxa el negoci i per aconseguir permisos i per llicències ha estat anys. A una persona que vol començar això és inadmissible. Bàsicament és això, formatge, ous, sobrassada i una mica d'horta. És difícil a vegades trobar l'equilibri, la mesura, per fer tant de so, tant d'allò. Venc un poc a la finca, a la botiga aquesta, que la veritat és que m'ajuda bastant. És biomagatzem, a Groixerxa igualment i el cop també.